оператор farruh media yor bizdan ketdi ketdi ketdi orzusiga yetdi yetdi yetdi qo'yig'lama yurak yurak yurak unga shu edi kerak kerak kerak yor bizdan ketdi ketdi ketdi orzusiga yetdi yetdi nima deyyor sevgimiz biz qo'ynar qo'ymaydi attang ko'rsatarlar qachon bitar aytki qalb yarang qachon bitar aytki qalb yarang yor bizdan ketdi ketdi ketdi orzusiga yetdi yetdi yetdi qo'y yig'lama yurak yurak yurak unga shu edi kerak kerak Кайтканга ичишин энд эч кайтмаган пушай xuddi kerak kerak kerak youtube shahri to'z music